lồn vậy Tại một Ta, khóa lục What is that? Oh. Uh, uh, uh. 例えばこのカットアップ反転文字をレイアウトままるで別の写真だあるいは別の写真と 合成リアルだ以上のようにすれば1枚の写真が何枚にもなるのだノリノリゴー Oh no! go, go, go.